Música

nó là dược ông già ha khá đông à gri ông già two three four five six seven eight nine ten Namanya berat bro. Ayo. Ayo. ayo ayo Ayo. Ayo. ayo Ayo. Ayo. Ayo. ya. Ayo. duduk Ayo. 거야? 하이 날 거. 아니 아 탐남 날 거. Sabar kan? Ah, dia tak sabar. Saya nak bawa cik Oka lah Mak Jumlah tahu Hanya cara dia kata Nizam dah ni Bila kita dah nak semua ni Suri lah Kami kau nak lah Nanti kita jumpa Hai kau cakap Ya, nunuk sah Haro? Shweta. Shweta na paman ko. Shweta may sangma marat. Sangma. Sangma. Ah, Shweta sangma mo. Nama mo namdan ulo ah. Ulo nama mo. sangma din nama mo. May sangma di sangma na ko. Ma. di sangma <laughs> Chips sa anal gepan Grab na ako nalgupan po. Ang ating gitak na nalang ko. Tama o. Oh. Yan sini noktean kangon mo. Kina walang injok. Sebenarnya video kita segini sudah tadi hembuslah. Sebenarnya sandal ni blog video semua. Sebenarnya video aku tak nama jaringan. Nah, sebenarnya nukur aku misalnya injok. Keramur aku mau. Kan. Hai, Oh my god. Ayo, gong ni bo. Ayo, apa ni induk ba? Lah. Hai, cading ceng bo. Cading ceng. Hmm. Hmm. Oh, <laughs> wow, ya, bi bajok. Sekarang, bo.